جا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم قصائے درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم ساس خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم نہ لاتا ہے اگر لب پہ تو معذور 我叫妈。 channel of IUS Schools Pokhara Campus on YouTube. You can also find us on Facebook with same title. So don't forget to press the bell icon to ensure timely notifications of our updates.